<laughs> Bonsoir. Ici, dans mon monde, tout le monde est immortel. Regarde. Hmm, pas ouf le film. C'était génial, ouais, on veut la suite ah, oh, ah, oh. Salut oh. mec, tu peux nous prêter ah. ta balle s'il te plaît tu... À table À table J'ai dit à table, m'oblige pas à débrancher Non, maman, j'avais pas sauvegardé J'arrive <laughs> Je m'en remettrai jamais. <laughs> <laughs> oui, oui, fais la passe, oui. Oui, oh, il est où le gardien Il est où le gardien Mais, mais c'est vous le gardien. Ah ouais, j'avoue. C'est moi le gardien Attention, attention, est-ce que vous êtes prêts Et abracadabra Et c'est pas fini, attends... Ah, lâche-moi Lâche, lâche-moi